Thank you. Hello guys! Hello! Hello! Kumusta kayong lahat? Saan sulok man kayo naruroon ngayon? Magandang tanghali, magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat. <clears throat> Ako po'y magre-reaction video ngayon. Tungkol po sa isang tiktokers. <laughs> Ewan ko kung nakakatawa tong video ko or na, no? So, ano kasi itong si ating magandang dilag magandang dilat ay este dilat ay dilat <laughs> magandang bilat ay este dilag pala ay hmm, nako itong dilag ko napakasama ayan puso ko'y puso ko'y yung nabihag ayan busog ko eh, yung mabihag ah. so guys so kayo ha lalo na sa mga lalaki hmm ang hihilig din yung maglagay ng polka dots yan tuloy ang ating kaibigan eh ang daming polka dots sa laeg. umabol siya sa bagong taon nagpalagay siya ng polka dots para swertehin siya ngayon. ano ah uh, bagong taon, no? So, tignan natin kung ano resulta <laughs> ng pagkasarap-sarap na ginawa nila na putukan nung ano, bagong taon. Bagong taon siguro nila ginawa to. So, nagpaputok-putok sila. Eh, namit kasi yun eh. Macharap. Ang charap-charap. Ang sarap. Sarap. Ano. Hmm. Oo. Ikaw ba naman makatikim ng malaki? Mahaba. Kahit sino naman, hindi ba? Tapos, hindi mo na <laughs> sarap na sarap. Ano? sarap na sarap na yung tipong mo na kami kasi headset. Ayan. Nahulog na yung headset ko. Ayan, masarap. Masarap. Nakiliti yung headset ko. Visit. Ay, nakiliti yung headset ko. yung tinga ko nakiliti. May pumasok na buhok. Ayan. Oh. Masarap. po natin ang kanyang sasabihin. Ayan. So, ayun na nga. It's my turn. Sige, nililibing nga daw kung tawagin. Pero, sabi nga daw ni sina ba tong Malis Cabral na to? Paula, proud daw ako. Yes, proud ako kasi masarapan ata siya sa akin. Proud ako kasi ang sarap-sarap ko daw kasi. Ah! <coughs> masarap ka, masarap. Masarap. Ang sarap-sarap no? Hindi ko natikman. Yan. Hindi ko po natikman. Yan. Siyempre, sa bagay, mga lalaki, pag nasarapan na yan, lalo na sa klayo. Sakso, palag. Mmm. Buga na mo. Yeah, tagrig, tagrig, tagrig. Yeah, tagrig, tagrig. Parang hinahabol ng ano eh. Ng ang tawag nito ng karera no nakikipagkarerahan ba lalo na ba tapos sabay hagop hagop sa ating mga ano mm. Ano ka doon eh? Oh, tapos, ano? Tapos, <laughs> Ayan. Eh, ganun. sisip-sip. Ayan, sisip-sip. Inisip na ng gusto. Para naman sa sobrang dami ng chikinini niya. Ayaw maniwala na hindi sinadya yun. No? Nadya yun. po. sabi, sige na, ilalagay ko sa ano, TikTok. Rebel! Rebel! Rebel natin. Ayan, mga ganun. Para alam nyo guys, mga bagay na ganyan, dapat pinang-private yan between you and your relationship partner. Kasi, napakalaswatig nan. Marami kang polka dots. Para man, para naman aswang yung nobyo mo o talagang <laughs> pati yung dugo mo gusto na niyang higupin. Paano ba humigup yung boyfriend mo? Noon? Diyos ko lang, parang mahigup ng suso. Ang ipahigop mo na lang, yun nandun sa baba. Di ba? Eh, sana naman yung ay, papahigop. <laughs> Papalagyan mo, ay yung nasa yung liig. Diyos me, garapon. Pagpatuloy po natin. So guys, pagpatuloy natin, ha? So, kinig tayo ulit. So, ayun na nga. It's my turn. Chicken ni River nga daw kung tawagin. Pero, sabi nga daw ni sino ba tong Malis Cabral na to? Paula, proud daw ako. Yes, proud ako kasi masarap at ata siya sa akin. Proud ako kasi ang sarap-sarap ko daw kasi. <laughs> Hindi ako makakilos sa sinabi mo, girl. Ano, masarap ka? Ang sarap-sarap mo? Diba? Diyos ko, Lord. Hindi ka nahihiya sa mga comments sa'yo ng mga tao. Na proud ka ipakita yan. Alam mo kung saan ako magpapalagay ng ganyan. Ng chicken nay mga chicken nay nay, nay Sa singit. Yan, hindi nakikita yan eh. Sino na makakakita nun? Yung nobyo mo at ikaw. Tapos, <laughs> Siyempre, pag nakita niya, ay, bebe, ginawa ko yun kagabi, nilagyan kita ng chicken na naisingit ka. Ganon. Ganords. O ano naman, saan mo ipalagay ang chicken na doon sa ano, sa yung boobs. Yung hindi nakikita ng tao kasi that's a, uh, that's called privacy. It's not a publicity kung publicity, you want to be a popular person. Gusto mo maging popular sa mundo ng social media. So, you put out your chikinay para maging popular ka. This is too bad kasi uh, sabihin ko sa inyo, mostly from foreign countries, hindi po sila agree sa mga ginagawa natin mga Pilipino, especially if a human, a woman is involved. Ayan. So, ako sa'yo. iyo, palagi ako ng chikinay-nay dun sa ano, may, hmm, may dumapo sa akin. Chikinay-nay dun sa, ay, hindi pala, manchaya. Ah. Chikinay-nay sa akin, ano, sengit. Sengit po dito. Kung pwede, sa puwet. Mm, sa puwet. Mas maganda. Sa puwet natin ilagay yan. <laughs> At least pag hinubaran ka na, <laughs> hinubaran ka na nobyo mo, ah, ginawa ko yan kagabi, baby loves. <laughs> Ganun yan. Yun. So, thank you so much. Yan po ang aking reaction sa video ito. And I hope nag-enjoy kayo. And, ah, uh, comment below <laughs> kung gusto po nyo mag-react ako. Iya, maya, iya! Sabi nga daw ni Sinaba tong Maris Cabral na to, Para na proud ako. Yes, proud ako kasi masarap ang ata siya sa akin. Proud ako kasi ang sarap-sarap ko daw kasi. <laughs> Masarap? Masarap ka ba? Alam mo, hindi dapat finiflex yan, no? Um, totoo naman eh, di ba? Hindi dapat finiflex yan, pina-private yan, no? Hindi naman masama magkaroon ng ganyan. Oh, di ba? Hindi naman masama magkaroon ng uh, chikinini. Ang akin lang is privacy, di ba? Dapat alam niyo din yung privacy. Proud na proud. Pag nabuntis, blessing, no? Pag nabuntis, blessing. <laughs> alam mo, hindi ka, ano, hindi mo kinachicks yung batik-batik mo sa liig, no? Nagmumukha kang Dalmatian. <laughs> Dalmatian. <laughs> no? Ganun kasi siguro pag mag-New Year, di ba? kasi bukas mag-New Year na. Kaya humabol sa polka dots. Hindi, ayun lang, ano, um, hindi mo po kinaganda yung um, chikinini mo sa leeg. Um, pinaprivate po yan, no? Uh, hindi yan finiflex, no? Sa TikTok. Kasi ang nangyari dun sa TikTok mo is, um, 99% flexing chikinini, 1% TikTok. No? <laughs> so, yun lang, no? Magbagong buhay ka na din. <laughs> yun lang! Hindi dapat inaano yun, nagigigil ako sa iyo, eh. Mm, more blessings to come. <laughs> privacy is a must, diba? Privacy is a must. Yun na lang isipin mo, okay?